mapagpalang naman po sa inyo. This is Mr. Once again sabing, start your day with a big smile. This time naman, mag-rides tayo going to uh, San Narciso, Quezon. So don't fail to watch. Ingat po lagi tayo mga kagulo. At sa mga nanonood dyan, paki-share and like naman this video. Thank you. Have a nice day and happy trip to us. Drive safe. Dadaanan niya ang Lopez. Nagpagtanungan ka sa akin eh. <laughs> ang alam ko, ang, ang, ang season ko, halos bondi rin ang Bicol.